再给大家这首歌《撑香港》，谢谢。风吹不停，雨还在下，你留下的讯息，我看见了。 路很遥远，脚步能停下。天黑了的夜晚，就点燃烛光。 雨越下越急越狂，迷失了去向。让我们不放弃，不放弃，不绝望。不管黑夜有多长，永远无法阻挡。 一手翻越傲慢的高墙，不怕黑夜多冰凉，要更勇敢，珍惜希望，一直到天亮。 平凡以为大，遇难愈灿。谢谢，掌长。